हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको सन्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा हिजो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले होइन एनइबीले कक्षा बाह्रको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ र त्यसमा पास भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले पहिला कङ्ग्रेचुलेसन छ अनि त्यसपछि तपाईँले पास भएका स्टुडेन्टहरूले होइन कति दिनपछि आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट साथै आफ्नो सर्टिफिकेटहरू एनइपीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ कति दिनपछि त अनि त्यसको साथसाथै अब त्यसमा कतिजना पछि कतिजनाको डी आएको छ त्यसको साथसाथै एनजी आएको छ होइन उनीहरूको लागि के छ उनीहरूले के के गर्न पाउने र कसरी तिनीहरूले छैन सुधार गर्न सक्ने त्यसको साथसाथै रिटोटलिङको डेट कहिलेसम्म रहेको छ र त्यसको फर्म कसरी भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको इक्जाम कहिले डेट कहिले छ र त्यसको फर्म पनि कसरी भर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरूलाई होइन डिटेलमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछु तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु तथा त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् अब भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ अब हामी यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जुन नोटिस निकालेको छैन त्यो नोटिसमा आइसकेको छौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो थिमी भक्तपुरले यो नोटिस निकालेको छ अनि अब यसमा के लेखेको छ परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी विज्ञप्ति यो रहेको छ र यो के रहेको छ भने ग्रेड वृद्धि आंशिक परीक्ष परीक्षार्थीको पर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मिति दुई हजार उनासी साल पाँचौँ महिना सत्र गते अनुसार प्रकाशित गरिएको छ यो प्रकाशित गरिएको मि सूचनाको मिति रहेको छैन रिजल्ट प्रकाशन गरिएको मिति रहेको छ अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ होइन अब सर्वप्रथम यति सिम्बल नम्बर भएका स्टुडेन्टहरूले के गरेको छ परीक्षा यति सिम्बल नम्बर भएका स्टुडेन्टहरूको इक्जाम रद्द गरिएको थियो अब त्यसपछि आउँछ कुरा होइन एनइबीको रिजल्ट चेक गर्ने कुरो होइन यो वेबसाइटहरू रहेको थियो यो वेबसाइटहरू पहिला नै हामी सबै हेरिसकेका छौँ अब त्यसपछि हामी आउँछौँ होइन यहाँ एक नम्बरमा हेर्छौँ होइन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था कहिलेदेखि तपाईँ आफ्नो होइन ग्रेजुएट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको साथसाथै त्यसको कति रहेको छ ग्रेजुएटको लागि होइन फियर पैसा कति तिर्नुपर्छ त रहेको छ होइन अक्षराङ्कन पद्धतिबाट कक्षा बाह्रको परीक्षामा नियमित विद्यार्थी रूपमा रजिस्ट्रेसन नम्बरको सुरुको दुई अङ्क अठहत्तर भएका सहभागी भए प्रत्येक विषयमा सन्धाधिक परीक्षामा डी र प्रयोगत्मक आन्तरिक मूल्याङ्कन परीक्षामा कम्तीमा सी ग्रेड प्राप्त गर्ने अङ्गलाङ्कन पद्धतिबाट कक्षा एघार र बाह्रको उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूले रजिस्ट्रेसन नम्बरको सुरुको दुई अङ्क चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर भएका नतिजाहरू प्रकाशन भएको मितिदेखि पन्ध्र दिनपश्चात मात्र ट्रान्सक्रिप्ट माइग्रेसन प्रोभिजनल प्रमाणपत्रका लागि रसिद काट्न सक्नेछन् यो नतिजा प्रकाशन भएको होइन रिजल्ट हिजो आयो त्यसको पन्ध्र दिनपछि मात्र तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो माइग्रेसन ट्रान्सक्रिप्ट अनि प्रोभिजनलहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कुरा आयो कति त्यसको रसिद ला पैसा लाग्छ त त्यो निकाल्नको लागि त्यो निकाल्नको लागि होइन सबै विद्यालयहरूबाट होइन अनुरोध छ होइन एक एघार सय पैसा मात्रै लाग्नेछ त्यो निकाल्नको लागि अनि त्यो निकाल्नको लागि बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा विद्यालयका प्रतिनिधि पठाइ प्रमाणपत्रका लागि बिल काट्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन अनुरोध गरेको छ तपाईँले होइन यसपालिको ग्रेड सिट माइग्रेसन अनि त्यो आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट होइन यो सबै यो स्कुलबाट कलेजबाट नि निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ कक्षा बाह्रको परीक्षाफल प्रकाशन पश्चात आफूले प्राप्त गरेको अङ्क कुनै विषयको ग्रेड अङ्क चित नबुझी पुनः चे गर्न चाहने परीक्षार्थीहरूप्रति विषय रूपान्तरका दरले दस्तुर बुझाइ पूर्ण प्रयोगका लागि ग्रेड सिट मार्कसिट वा वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेको ग्रेड सिट मार्कसिट सङ्कलन गरी परीक्षा फल प्रकाशन भएको मितिदेखि पन्ध्र दिनभित्रमा दुई हजार उनासी साल असोज एक गते उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेकाले सोको भोलिपल्टभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धित कार्यालय वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोतिमी भक्तपुरमा आवेदन दिन सक्नेछ यदि तपाईँको रिजल्ट होइन प्रकाशन भइसकेको छ र तपाईँको रिजल्टमा तपाईँ एग्री होइन एग्री हुनुहुन्न होइन तपाईँले विश्वास छ कि तपाईँको बडी रिजल्ट आउँछ भने त्यसको रिटोटलिङको लागि होइन यो सूचना प्रकाशन भएको पन्ध्र दिनभित्र दुई हजार उनासी साल असोज ए गते सम्म होइन यसको आवेदन दिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँले अनलाइनबाट जुन आफ्नो रिजल्ट हेर्नुभयो त्यो ग्रेड सिट र त्यसको साथसाथै एउटा एप्लिकेसन लेख्नुपर्छ र त्यसको लागि पाँच सय होइन पाँच सय रुपियाँ लिएर अनि यसको पाँच सय रुपियाँको रसिड कटाएर अनि यसको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको होइन सम्बन्धित कार्यालयहरू अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सानितिमी भक्तपुरमा गएर त्यसको फर्म भरेर तपाईँले आफ्नो के गर्न चाहनुहुन्छ रिटोटलिङ गराउन सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि आउँछ यदि तपाईँको होइन नाम अथवा डेट अफ बर्थ अथवा केही मिस्टेक छ होइन तपाईँको ग्रेड सिटमा भने त्यसको लागि के छ महिनाभित्रमा होइन रिजल्ट प्रकाशन भएको छ महिनाभित्रमा तपाईँले आफ्नो त्यसको सच्याउन सक्नुहुन्छ एनइबीमा गएर तपाईँको यदि नाम अथवा डेट अफ बर्थ अथवा केही मिस्टेक छ होइन तपाईँको ग्रेड सिटमा भने त्यो रिजल्ट प्रकाशन नतिजा प्रकाशन भएको छ महिनाभित्रमा त्यो के गर्न सक्नुहुन्छ सच्याउन सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि आउँछ डी वा एनजी आएछ भने उनीहरूले के गर्ने त दुई हजार उन्नासी साल जेठ महिनामा सञ्चालित कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षाका रूपमा सहभागी भए सैद्धान्तिक तर्फ अन्य सबै विषयमा डी वा सबभन्दा माथि ग्रेड प्राप्त भएको बडीमा कुनै दुई विषयमा एनजी ग्रेड प्राप्त गर्ने वा बडीमाको दुई विषयमा अनुपस्थित परीक्षार्थीहरूले ग्रेड परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् यदि कुनै दुईवटा सब्जेक्टमा तपाईँको एनजी आएको छ होइन नट ग्रेड एड अथवा कुनै दुइटामा तपाईँ एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो अथवा डी आएको छ अथवा सोभन्दा बढी आएछ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ अब यस सम्बन्धी विस्तृत ल ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको होइन इक्जाम दिनको लागि अब त्यसको साथसाथै ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको इक्जाम दिनको लागि होइन त्यसको डेट कहिले रहेको छ ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको र त्यसको साथसाथै त्यसको फर्म चार्ज कति रहेको छ त्यो सबै कुराको बारेमा अब हेर्नेछौँ इम्प्रुभमेन्ट त इक्जाम होइन ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको इक्जाम चाहिँ कहिले हुने त ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको इक्जाम दुई हजार उनासी साल असो तिस गते आइतबारको दिन हुने र यसमा दुई हजार उनासी साल असोज तिस गते र दुई हजार उनासी साल असोज एकतिस गते दुई दिन इक्जाम हुने दुईवटा विषयको हुन्छ होइन कुनै दुईवटाको यदि अनिवार्य अङ्ग्रेजी जिरो जिरो फोर वान त्यसको साथै विषयमा होइन एक विषयमा मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीले सबैको सबै विषय होइन तपाईँले कुनै एउटा विषयमा दिनु छ भने त्यो तपाईँको फर्स्ट दिनमै हुन्छ इक्जाम होइन ए तिस गते नै हुन्छ यदि कुनै दुइटामा छ भने त्यसको के हुन्छ दुई विषयमा परीक्षार्थी दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरूमध्ये सानो कोड नम्बर भएको विषय यदि तपाईँको दुईवटा विषय दिनु छ भने सानो कोड जसको हुन्छ नि त्यो पहिलो दिनमा हुन्छ र जसको ठुलो कोड हुन्छ त्यो सेकेन्ड दिनमा हुन्छ दुईवटा दिनेहरूको लागि एउटा दिनेहरूको लागि फर्स्ट दिनमै हुनेछ त्यसमा यसको होइन ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको फर्म कसरी बन्ने त त्यसको लागि होइन तपाईँले त्यसको परीक्षा त तुर लु रु छ सय होइन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको होइन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको खतामा छ सय प्रति सब्जेक्ट होइन एउटा सब्जेक्टको लागि ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट छ भने छ सय र अर्को दुइटाको लागि छ भने बाह्र सय बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसको लास्ट डेट सात गतेसम्म रहेको छ होइन एनइबीमा बुझाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै यदि चौध गतेसम्म बुझाउनुहुन्छ भने डबल जस्तुट लाग्छ र पच्चिस गतेसम्म विद्यालयहरूको लागि यो रहेको छ होइन कलेजको लागि रहेको छ र एनिबीबाट तपाईँ आफैले पढ्दै हुन्छ भने सात गतेभित्रमा बुझाउन सक्नुहुन्छ र छ प्रति विषयहरू छ सयका दरले बुझाएर तपाईँले यसको ग्रेड इम्प्रुभमेन्टको फर्म भरेरै इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ